Hammaga salom. Bu Texnogol kanali. Men Aziz. Qani ketdik. Bugungi kunda juda ham ko'p so'ralayotgan Galaxy A33 obzor qilamiz. Dizayni keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli, xuddi Galaxy A53 ga o'xshaydi, kompaktni, и bundan tashqari ham uchxil rangi bor ko'k rangi bor sarov rangi bor va oq rangi bor eng optimalniy variant qora rangi lekin zo'r tarafi buni suvga chidamli ekraniga keladigan bo'lsak super amoled ko'pchilik biladi номер один ekran 90 gertzda ishlaydi 604 dyum qo'lga juda ham удобный ekrani juda яркий va tomli rejimi ham bor ekran zashitasiga keladigan bo'lsak bu gorilla glass 5 bu juda ham yaxshi bu gorilla glass 5 degani misol uchun sumkangizga kalit bilan birga solib telefoningiz ekran uchunchi qirilmaydi lekin nada bu deb e, steklo qo'yib qo'yganingizlar yaxshiroq O'zingizlar bilasizlar ekrani sinib qolsa Samsung zapchasi juda ham qimmat turadi telefonimizni otpechatkasiga keladigan bo'lsak uni ekran qismiga joylashtirilgan lekin unaqa jat tez ishlamaydi agarda отпечаткасini yon tarafga qo'ygan tezroq ishlaydi endi u yon tarafga qo'ygan отпечатка telefonlar faqatgina ips ekranlarga ega bo'lgan telefonlarga qo'yilyapti ya'ni arzon telefonlarga protsessoriga keladigan bo'lsak samsung o'zini protsessori exynos 1280 5 nanometr a video kartasiga keladigan bo'lsak mali g 68 bu telefonimizdan operativkasi 6 gigabaytlisi bor 8 gigabaytlisi bor qo'limdagi 6 gigabaytli va xotirasiga keladigan bo'lsak 128 talik va 256 talikdan iborat buni zo'r tomoni bor ekan 1 terabaytgacha ega bo'lgan fleshkani qabul qabul qilarkan telefonimizdan test qilib ko'rdi antutu benchmarkda 408 ming ball oldi Menimcha PUBG mobile deb tortsa kerak qani ko'ramiz endi telefonimizdan operatsion tizimasiga keladigan bo'lsak o'zini Samsung samsungga one UI 4 va android 12 buni обновление qilsangiz, android 13 ga ko'tarsangiz bo'ladi va one UI 5 bo'ladi samsungni yaxshi tarafi menga yoqadigan tarafi ko'proq oboylar juda ham chiroyli oboi buni batareykasiga keladigan bo'lsak 5000 amper bemalol 2 kunga yetadi deya olaman. sababi 120 GHz ishlaydi 90 GHz deydi agarda 120 GHz ishlaganda yetmasdi 90 da 2 kunga yetkazsanglar bo'ladi 25 vattda zaryadga to'ladi uning uchun samsungni o'zini original zaryadkasidan foydalanganingiz yaxshiroq sababi podoriginalga qaraganda original tuzukroq deb bilaman savol berishingiz mumkin necha soat zaryadkasi to'ladi desanglar 1 soat 20 minutda to'ladi agarda 25 vatli bistre zaryadkada qo'ysanglar agarda sizga original zaryadka original naushniklar kerak bo'ladigan bo'lsa shu manzillarga murojaat qilsanglar chiroyli narxda qilib berishadi dastlabki xizmati ham mavjud ko'pchilik yoqadigan joyi ya'ni eng zo'r joyi bu kamerasiga keldi qani ko'ramiz asosiy kamerasi 48 megapiksel sherik kamerasi 8 megapiksel makro kamerasi 5 megapiksel portretni rejim oladigan kamerasi 2 megapiksel videosiga keladigan bo'lsa, 4k 30 ta kadr oladi 1080p 60 ta kadr oladi bu a seriyadan 4k 60 ta kadr kutmanglar faqatgina s seriyada kutasizlar s seriya har doimgidek flagman seriya a, a seriya byudjetniy seriya bo'ladi endi shu telefonimizda portretni rejim nochnoy rejimlarda sherikda olingan rasmlarni va videolarni ko'rsanglar bo'ladi ha aytgancha oldi kamerasini aytmadim-ku u oldi kamerasi 13 megapikseldan iborat Galaxy A33 telefonimizda torka 30 ta kadr olyapmiz 60 ta kadr yo'q e, full hd 60 ta kadr bor lekin lekin torka 30 ta kadrda juda ham yaxshi sifati ko'rayotgan bo'lsanglar kun unaqa ja yorug' emas qorong'i ham emas sifati juda yaxshi yomon emas oldi kamerasiga keladigan bo'lsak oldi kamerasi faqatgina 4k 30 ta kadr hd 30 ta kadr va full hd 30 ta kadr yozar ekan full hd 60 ta kadr yo'q ekan lekin hozir 4k 30 ta kadr yozyapman sifatlar juda yaxshi mana bu telefon menga juda ham yoqdi stereo kolonka va o'tagani ham поддержка qiladi через переходный orqali 100 uch kamerasi ham yoqdi sifatli rasmni olar 5G da ishlaydi, internetingiz juda ham raketa bo'ladi, uchadi. E, yaxshi tomoni 25 vattda zaryad bo'lishi u yoq bu yoq bilan 1 soat vaqtlik ketadi. Minus tarafi 3.5 mm audio jack'i yo'q ekan. Unga o'rganib qoldi Samsung. Mayli, hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Shu videoni ko'proq odamlar ko'raman siz. like bosib qo'ying. agarda shunaqa telefonlar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa bo'lib bo'lib bo'lib to'layman desanglar sandiq shopga murojaat qilsanglar 12 oygacha muddatli to'lovga qilib berishadi ham dastlabki xizmati ham bepul e'tiboringlar uchun yana bir bor rahmat sog' bo'linglar